Acció. Actiu. Canvi estratègic. Col·laboració. Cooperació. Connexió. Dinàmic. Diversió. Emocionant. Enabler. Fantàstic. Futur. Innovació. Innovació. Innovació. Innovador. Innovador. nuevas ideas. Oportunidad, networking. Networking. Networking. Networking. Proyectos. Sostenibilidad. Transforma. Bé, en un lloc tan emblemàtic com aquest, eh, de Cava de de Batllori, despedim l'any 2019 i donem la benvinguda al 2020. Bon Nadal i bones festes. Bon Nadal!